曾经一心落长衣，单车少年疾驰而去。我从没放弃，仍旧着。 下只能接起你的火炬。哦，我奔向了他乡，是你所在的远方。我的所为是你曾所想。哪来的 Superman？是孩子的勇敢，披上强悍寻找答案。 的路再长，的也抵不过一份执着。 泪如翠风向前，四海花落归尘，再润一年。哦，因为我忘不掉，所以我会记得我们的拥抱，奋不顾身。再远的路，再长的夜，抵不过一份执着。